Çekiyorum. Ay resim de isterim ki ben. Çekiyorum. <laughs> İlk balığım. Şurada mı çekiyorum? Bakayım. Agora que vem dá muito Evet. İşte çeker hale gelmiş. Sevda balıkları çekip duruyor üst üste. Resim de Hep de sinirli bir kırmızıyı çekiyor bak. Çektik bir tane. Kırmızı asabi. Çekiyor mu şu anda kayıt? Hı -hı.